为强夺迦南学院隐藏的异火，药皇寒风带领黑角域强者与学院长老展开激烈战斗。在强者们冲击的能量中，萧炎意外暴露身形。满老为告慰儿子的在天之灵，誓要让萧炎陪葬。危机关头，同伴们奋不顾身的保护，让萧炎脱离了危险。而之后，萧炎的反击即将开始。 虎不怕虎，就凭你们也敢来阻止本宗？哼，老头，你废话可真多！几个小辈也敢如此猖狂？ 肉身的斗。 这便是强榜第一真正的实力吗？血魔手！子言，乖乖下地狱吧！天裂山。 真恨不得能飞上去和他们并肩作战。没想到，迦南学院的学员竟然强到了这一般地步。 杂鱼就一并解决吧。 人里的斗王，别在这里丢人现眼了。 小女孩下这般毒手，你个老东西还要不要脸？嗯，我呵呵，我就说嘛，能把云兰宗逼成那副模样，怎么可能没有真正的底牌？你最好祈祷院长短时间不会回来，不然的话，异火这等天地奇宝，本就是有缘者得之。 你们将其封印，这不符合规矩。拿给你们炼药师炼化，便是合乎规矩。奇怪，为何他身上有种熟悉的感觉？看来金云二老联手也不是苏谦的对手。若等苏谦分出神来，那就麻烦了。必须速战速决。 从迦南学院手中夺取异火，哼，痴人做梦！这里面有疗伤药，你们尽快服用。谢了，谢了。喂，小炎，你怎么一下子就跨越了两个界别，成了斗皇？是吃了什么厉害的丹药吗？哪有这么强的丹药？你们先退开，我来对付他。好吧。 不过那老家伙太可恶了，你可得帮我找回场子，狠狠的揍他一顿。没问题，我们走。伤的重不重？啊，你们没事吧？内院强榜第一，应该是这家伙才对，没想到他竟然隐藏的这么深。没想到你竟然还有这等底牌。 难怪灵儿会栽在你手里。对付范灵，还用不着这本。你身为黑角域之人，应当懂得生命在那里是何等廉价。别说没了一个血宗少主，就算是没了你这个老东西，怕也没人会惦记。我血宗功法偏向阴寒，最忌火属性斗气以及火焰。先前实力差距过大，倒也不足为惧。可现在，绝不能与他硬拼。 用之去。啊！青色火焰，虚幻连状，这定是异火榜排名第十九的青莲地心火。我若能把这里的两种异火搞到手，实力定能大涨。到时候就算是迦南学院的那个老东西，也奈何不了。 这血海，就烧了吧。 行踪逼到使用血变，你这家伙足以自傲了。这老家伙，看来是要施展真正的本事了。既然你这么等不及去见你儿子，那我便送你一程。哼哼，嗯，小毛孩，今日本宗不将你碎尸万段、剥骨抽筋的话，就自刎当场。 那，你还是陪你儿子吧，老家伙。嗯，这老东西的速度比先前快上了不少。臭小子，门宗要在我身上扎出无数个血洞，现在的你可没那资格。 却很难击伤斗皇强者。 被这年轻人逼到使用地阶斗技，这恐怕是斗皇强者倾力而为的全力一击，就算有老师力量的支持，也绝不可小觑。 竟是与大雪不士不相上下的地阶斗技，迦南学院的底蕴果然非比寻常。唉，这小子还好没把天坟炼气塔给炸了。如此年轻的斗皇强者，还拥有极具杀伤力的地阶斗技与异火，唉，范宗主此番怕是要败。 小子实力太强，不能纠缠下去。虽然不知道原因，但这股力量绝不属于他。等你这股力量的时间限制一到，本宗取你性命还不是易如反掌？想跑？没有那个大石子，小子的速度更快了！ 萧炎要胜了！小爷炎不能留他性命，免得后患无穷。老东西，灰飞烟灭吧！啊！好快的速度！不过是以血液自残为代价的逃跑秘术罢了。小兄弟。 其实是个误会，我也是这么认为的。啊！又是自残吗？哼！我倒要看看，你有多少鲜血可供你使用。不好，那畜生要撞破封印了！